कोई है हेलो तेरी मर्जी ले लेना तो ले ना लेना मत ले मुझे स्टेशनरी लगी है स्टेशनरी स्टेशनरी थर्टी सिक्स था सेफ्टी हाँ हेलो हेलो कोई है सुनते हैं लोग दो नंबर के पास चलो जी देख वो खोलना फ्रिज खोलना उसमें पतीली है ना सिल्वर की फर्स्ट फ्लोर पे ना इस साइड है प्रतीक डाल दो प्लीज मुझे भाई नहीं है हाँ, पतीली में डाल दे हाँ हाँ है इसी में डाल दे ऊपर वाली इसमें लेफ्ट साइड में रखा है कौन सी स्नाइपिंग गन है तीन नंबर तीन नंबर आपके पास स्नाइपिंग गन कौन सी है Enemies ahead. मेरे पास कार 98 वो गाड़ी खड़ी है mark the vehicle Thank you. Watch out! बंदा दिखा दिखा दिखा ले ले ये देखो मार्क द लोकेशन पड़ी इसको मेरे को मारा मारो मारो मारो ना मुझे डैमेज दिया अच्छा खासा मारो यार वो लड़कियों की तरह वो चूजा मर नहीं रहा ये क्या खा के पैदा हुआ ये अरे वो इसके पहाड़ है उसके पहाड़ के पहाड़ है चलो आगे चलो हम्म। रुक जा गाड़ी लेके रहो गाड़ी लेके रुक जा रुक जा थोड़ा शांति रखो आगे मत जाना ना स्कोड है के अंदर घुस गए पूरा स्मोक कर दिया इन्होंने आप वहां से कुछ उठाओ देखती हूँ उनको धुएं के अंदर है हाँ दो नंबर गाड़ी चला दो धुएं पे गाड़ी चला दो वो वहीं पे लेटे हैं वो ऊपर भाग रहा है Marked a location. ये साइड है तीन नंबर ये पेड़ है ना तुम्हारे दो साइड दोनों साइड राइट और लेफ्ट मैं नीचे उतर आई उस साइड पे एक मिनट दिखाती हूँ जहाँ पे आप दोनों हो ना उसी साइड है उसी साइड है इधर तो नहीं देखा एक ही बंदा है ना एक ही बंदा है यहीं पे लेटा होगा नहीं तो इस साइड ही भाग रहा है वो कहीं नहीं जा सकता इसी लेटा हुआ था